Jestem niedaleko Scottsdale Historical Museum i proszę zobaczyć jaka ciekawa rzeźba pan, a koło niego jakaś pani albo na mule albo na osiołku niestety muzeum czynne dopiero za godzinę jest 24 października 2010 i specjalnie nie mam co robić